Mm, eu aí por meu pai souben que hai uns, uns contos uns contos que tiran o medo porque o conto de miña avó de alguma maneira provocaba entón hai outro que retira o medo dixenlle se me podía contar un e contoume un conto que coñecedes moitos dos que estades aquí pero é o mellor exemplo así que un polo vou contar un pouco de xeografía entre carreira a aldea de que saíron meus pais dos, dos 1400 metros para emigrar e Ribeira o Porto no que me obrigaron a nacer a mí contra a miña vontade que paso agora a vergoña de non ser de carreira pois entre estas dúas localidades hai unha encrucillada de camiños que se chama o Empalmo do Vilar te hasta ali no Empalmo por aí vas para Friós por aí vas para a Praia do Vilar por aí vas para Carreira e para Aguiño por aí vas Pés de Ribeira así me contaron a min, vas, vas, vas, ves. <laughs> as encrucilladas en todas as culturas do mundo é un sitio de paso entre o mundo e outros mundos, encontros con seres sobrenaturais, personaxes do Averno ou persoas que xa morreron celebranse sempre nas encrucilladas de camiños, as grandes preguntas, os monstros de dous cabe de dúas cabezas, espera, e non me refiro á parella da Guardia Civil, <laughs> esperanos nas encrucilladas de camiños Isto é así de Mongolia a Patagonia, pero eu acredito que o Empalme do Vilar é a campeona mundial de encrucilladas con fenómenos extraños e poltergeistes. E tamén quero aproveitar aquí que este é un, un entorno participativo e combativo políticamente, eu quero pedir unha axuda para a miña campaña contra a rotonda do Empalme do Vilar. A rotonda do Empalme do Vilar, de, the, round point e a, que quere poñer no palmo do Vilar acaba con 2000 anos de comunicación fluida entre os de Carreira e os seus antepasados que se celebraba ali porque un, un, un, eh, os, as encrucilladas, os cortes son como cortes na epidermis da terra e que deixan sair os fluidos inferiores pero a, a, a rotón de un, unha pegote ali, é eh, como unha, unha tirita, é eh, suspende o todo Pero eh, bueno, eu eh, eh, chamo vos se queredes asinar, está en internet. Contra a rotonda do alcalde de Ribeiro. Eu sei, era campeón mundial, porque cando baixaba a Santa Compaña, antes de ir a terrorizar as almas cándidas da aldea, incluso antes de ir buscar ao panadeiro, ao vivo, facía unha parada ceremonial en círculo na encrucillada, metendo santo millo. Cando saía o urco das aguas da praia do Vilar, o urco, un animal fabuloso, unha mistura de touro e de pato que vampiriza animais domésticos, o sangue ás vacas, aos bois, aos porcos, aos cas, galiñas, senón atopa seres humanos, que parece ser que temos un sabor dulzón, pero ouro. Pois eh, ali se escondía o pé da encrucillada esperando a súa vítima. Cando nació un meniño entangarañado na parroquia de Carreira, a cerimonia para desentangarañar o neno entangarañado celebrábase precisamente ali. E por isto a xente tiña respeito a pasar por ali de noite. Respeito a unha palabra antigua que significaba medo. Po. Po. Pero moitas veces por cousas da vida a xente viese obrigada a pasar por ali, calculaba mal unha viaxe, caía a noite por o camiño pasaba. Tiña que sair da casa por unha urxencia médica ou animal, veterinaria, médica ou veterinaria, pasaban por ali. Isto pasou a unhas mulleres de Ajiño, mulleres de mariñeiros que foron vender o peixe a Ribeira Venderán o peixe e viñan todas contentas que os patelas baldeiras subindo alto da mamua. Caeu a noite, empezaron a apiñocarse para abrigarse do medo unhas coas outras. Algúnas máis como perceptivas, así, máis proféticas, empezaron a rezar xa. Chegaron ao alto da mamua, foron baixando, que sei, e cando estaban aí non che digo máis, 100, 110 metros da encrucillada, distinguiron que ali, xusto onde se cortaban os dous camiños, había unha lápida de mármore branco en riba o corpo dun home. E as mulleres ao ver aquilo comenzaron a lamentarse. <laughs> Que disgracia, que equinoxio, un home morto ali, un home morto, que habemos de facer? Decidiron rezar, cada unha rezoulle ao seu santo preferido, E probablemente por esta dispersión na súplica non foi útil a oración e o difunto continuou sin desaparecer do medio e foi chegando máis xente, mocidade que viña das festas, das fiadas e das, das verbenas que viña un pouco calcados unha borracheira que pasa aquí? Shhh, unha desgracia, un equinoccio un home morto ali, un home morto que habemos de facer pasáballes a todos o cagallón e aquela mocidade que non rezaran toda a súa vida entroulles un ataque repentino de devoción e sumáronse as mulleres a rezar Mas Deus Todopoderoso non se conmoveu por esta conversión en masa ao cristianismo e o difunto continuou ali atrancando o camiño coa súa presenza e aí chegaron uns mariñeiros de Ajiño os mariñeiros do barco O Temible o mellor barco da Andorra, o que máis sardiña traía para a terra. Aquel día variouse na boca da ría, entre Falcoeiro e Sálvora, e veu de reboque, levaron a Ribeira a Tarixa, Talleres Ribeira Sociedade Anónima. e os mariñeiros tiveron que voltar a andar para Ajiño. Era todo un rol de mariñeiros bravos que xa viran todo o canto no mundo lle pode meter medo a un home. Xa viran como o mar se pon de pé ao pasar o cabo de Boa Esperanza, negro, no Índico Viron como ven un, un remuiño no Caribe e suga así a agua do mar e despois cospea sobre o navío os seus eh, tripulantes. Xa viron como te podes mexar pola borda en Terra Nova no inverno e o mexo non chega líquido á superficie. Non había nada que lle pudese meter medo aqueles homens valentes, destemidos, bravos. E deles o máis bravo era un que lle chamaban o mascato, que me dixo miña nai que, que dixese que non era de Gillo casara para Ajiño, casou cunha de Ajiño, pero era de Cambados, eu non sei isto é importante, pero miña é non me avisar. Non andes por aí a decir con mascato de Ajiño, e non de pensar que esparro. Foi o mascato que era o máis bravo de todos os mariñeiros o que falou, e dixo... Que pasa aquí? E aquel coro rezador contestou Unha desgracia, un equinoccio, un home morto ali, un home morto, que habemos de facer? Se está morto hai que enterralo. E se está vivo hai que darlle unhas hostias. E deronlle unhas hostias. Porque aquilo que parecía un feito extraordinario e sobrenatural era un feito positivo que ten unha explicación científica e eu mesmo diría que decepcionante. Ten unha explicación que vos podo dar, pero antes teño pregunta retórica. Queren saber que pasou realmente aquela noite, aquela madrugada na encrucillada do Vilar? Sí. sí. Arnau, era retórico. Para isto teño costume, foi cosa de dito. Eu eh, teño costume de que me cronometren, porque na miña xuventude eu isto isto dicía 22 segundos. En galego, en castellano levo máis. un fenómeno extraño, es un poltergeist lingüístico, porque en castellano domino. Perdóneme tu hermosura si atrevido y e descortés pongo en tu casa los pies. Que yo en esta contingencia no quiero pedir licencia porque tú no me la des. Bien sé que mi firme amor con tus desprecios no alcanza ni un átomo de esperanza, pero yo... O me puede decir yo, que yo en otro día un castellano decir yo. Joder, dijo, qué bonito. Eso no andamos Eh, no, eh, que me cronometre? Cronometres me ti, Elena? Vale, espera. No, no, o meu móvil non, que aí non dá decimales. Quen, quen se ofreceu? Por? Son as neve. No, un cronómetro, un, sí, xa sei que é un cronómetro xeral. Podes mirar polo reloxo, tes un reloxo no pulso, non? Non, é unha pulsera. É unha pulseira, va. Ba, na, a que me fai ilusión, porque eu tiño o récord en 22 segundos, pero tamén hai pouco dixeron, estaba moi ben, facelo moi rápido, pero non se entendía nada. <laughs> é un inconveniente. Está? Non, no, moi ben, que cronometre quen queira. Por favor, nada de preguntas polo medio, menos aplausos, non? Que non, non estou para valorar ese tipo de afagos, eh, nin, nin apupos, nin pitos, nin nada. Quero dicir, deixademe concentrar Resulta que Héctor, o barmolista de carreira, levaba unha lápida para o cemiterio de frío e ao chegar a encrucillada parteu e xa o carro a lápida foi para o chan. Como xa estaba na xunta do día, dixo Héctor, non vou ir agora a buscar outra carro que cando veña xa vai ser de noite, xa virei mañan pola mañan, porque ademais Quen vai roubar unha lápida de 120 kg pola noite? Ninguén, e marchou Pepe de Mos, un borrachiño profesional que fora tomar os chiquitos a xa ao chegar ali dixo que sitio máis caralludo para botar unha soneja. Deitouse e deron unhas hostias. <laughs> Thank you.